Fala galera, beleza? Eu sou o Iruzu, que eu tô aqui para mais um vídeo no canal E tipo, hoje eu vim falar aqui sobre um erro que tá dando agora há pouco no Animal Jam Depois da atualização que teve, né, a mini atualização O pessoal não tá conseguindo mais entrar e eu acabei de perceber também que eu não tô mais conseguindo entrar na minha conta Mas tipo, só para avisar pro pessoal não se desesperar Porque o Animal Jam deixou o servidor fechado por enquanto Porque a nova configuração de duas etapas meio que causou um erro e um bug no jogo e eles fecharam para poder arrumar. Aqui no J Clássico tá tudo bem, a sua conta não foi hackeada, tá? E não foi invadida, vocês podem ficar tranquilos. E tipo, depois de, depois de umas horinhas, quando tudo voltar normal, eu vou gravar já outro vídeo avisando pra vocês do que aconteceu. Mas tipo, não precisa se preocupar, tá? Eles só estão tentando arrumar o bug por isso que o AJ ficou um pouquinho offline, né? Comentando, né, como é que tá a configuração de duas etapas, para ver se estão funcionando. E por isso que ainda não voltou ao normal. Mas bom, esse é só o aviso, tá? Então era só pra avisar mesmo e, tipo, comentem aí, tá? Vocês não precisam ficar preocupados. É isso, gente. Parte 2, depois que tudo atualizar e voltar ao normal, aviso a vocês.